美国的孩子就这么年轻，他就在做法人类的事情。我在那时候讲说，我可以做什么？在国小的时候，在自己的心里面下一颗种子。伊恩的前辈啊，非常非常的有耐心。 他们看到我们就像他们看到以前他们的那个年轻时的样子，所以他们会更有耐心。就是有些时候可能我们讲话年纪比较轻的时候会讲话比较直，他们知道这一块，所以会用更大的耐心来包容，你，然后来教和教导，然后让你去跑到那你他他们那个年代，然后去思考他们到底发生什么事情。